अरे दोस्तों आज हमारे प्रिय बंधु कुलभूषण जी आए हुए हैं अभी इन्होंने दो तीन तीन घंटे ध्यान में थे गायत्री माता के ध्यान में थे उनका नाम लिया तो प्रिय बंधु ध्यान की अवस्था में आपने क्या देखा हमने देखा हाँ ध्यान कर रहे हैं हाँ और हम हरिद्वार मंदिर का आया ध्यान आया उसमें हम कर रहे हैं गायत्री मंत्र का ध्यान हरिद्वार में आप गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहे हो ध्यान कर रहे हैं अच्छा तो हरिद्वार का क्यों नहीं आया जम्मू का क्यों नहीं आया हरिद्वार का क्यों आया जम्मू हम कभी गए नहीं अच्छा हरिद्वार गए हो तो अच्छा, हरिद्वार का आया है अच्छा वहाँ पर हमें वहाँ मंदिर दिखे आश्रम दिखे जहाँ पर हम हम <clears throat> स्वामी जी के चरणों में बैठकर हम ध्यान कर रहे कर रहे हैं सारे लोग कर रहे हैं उसके साथ मैं भी बैठा हूँ अच्छा और क्या दिखा प्रिय बंधु और हमने देखा हाँ <clears throat> दो तीन घंटे आपने ध्यान लगाया गायत्री का तो उसमें क्या दिखा हम भजन बोल रहे हैं अच्छा भजन भी बोल रहे हो कहाँ पे अपने घर पर अच्छा भजन बोल रहे हैं और नाम करें प्रभु का नाम सिमरन कर रहे हैं अच्छा और क्या देखा और बस हम ध्यान में बैठे हैं बस, बस सोचिए आप कुछ और दिखाओ और नहीं बस यही नाम चल, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा आनंद की प्राप्ति इस बार आप किताबें नहीं बेच रहे थे दिखाई नहीं दी है क्या मैं किताबें हाँ, बेच रहा हूँ किताबें इसमें इस बार में ध्यान में था इस बार किताबें का ध्यान नहीं आया हाँ। चलो शाबाश कह तो बंद